Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. Tänään mä esittelen teille stereotyyppisen hyvinvointivaltion kasvatin kansalaisen Z, jonka mielestä yhteiskunta eli joku muu on aina velvollinen ottaa vastuun kansalaisen Z omista henkilökohtaisista valinnoista – Heinäkuun lopussa Twitterissä käytiin pieni palautteja anto VR-suuntaan, kun ilmeisesti Hämeenlinna ja Tampereen väliset raideyhteydet oli muuttanut aikatauluja. Kansalainen Z kirjoittaa, että teatterikääntini ovat vaarassa. Minulla ei ole autoa, eikä Tampereelta Hämeenlinnaan pääse kello 21 jälkeen. Kiitos tästäkin VR-palvelu ja matkahuolto. Toki jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ja tietenkin oikeus antaa myös palautetta, mutta kyllä sitä pikkusen aivon nyrjähtää, kun miettii, että jonkun mielestä oikeasti valtiollisen rautatieyhtiön pitäisi järjestellä omat aikataulunsa sen mukaan, että joku pääsee Tampereelta Hämeenlinnaan kattoon teatteria, joka sekin on todella vahvasti subventoitu taiteenala täällä Suomessa. Ja tässä hommassa on kaksi ongelmaa. Toinen on se, että meillä ylipäätään on valtiollisia monopoleja, ja toinen on se, että joku oikeasti kuvittelee, että kansallisen raideliikenneverkoston aikataulut muutettaisiin vastaamaan hänen omia harrastuksiaan. Jos molemmat nyt yhdistettäisiin, niin saataisiin korkeintaan uusavuttomien ja monopoliyhtiöiden epäpyhä allianssi, joka maksaa aivan saatanasti, mutta ei palvele oikeastaan kettää. Kansalainen Z jatkaa toiselle kansalainen Zalle. Kun blokkaat aiheesta, voisit ottaa yhteyttä Tarja Filatoin. Hän on teatteri-ihminen isolla teillä – mitä Hämeenlinnan kaupunki voi tehdä. Ja Mietinkin, miten aiot järjestää teatterimatkasi. Voisiko Hämeenlinnan kaupunki neuvotella yhteyksistä? Please! VR-palvelu Matkahuolto. Että mitä Hämeenlinnan kaupunki voi tehdä? Ja onko Hämeenlinnan kaupungin tehtävä jotenkin järjestellä toisten teatterimatkoja? mun täytyy joka viikko päästä kymmeniin eri paikkoihin, mutta en mä keltään mankumassa mitään apua siihen. Tai Espoon kaupungilta taksimatkoja tai paikallisunakyytejä tai yhtään mitään. Eikä oikeastaan kukaan muukaan ole. Ei julkisen sektorin tehtävä ole järjestellä kellekään kyytejä omiin harrastuksiin. VR-asiakaspalvelu ehkä hieman töksähtävästi ehdottaa Twitterissä, että kannattaa ehdottaa teattereille aikaisempia näytöksiä – johon kansalainen Z vastaa, että on kiinnostavaa, että julkisen liikenteen edustaja ehdottaa ratkaisuksi teattereiden työaikamuutosta. Toki vaikka VRn palvelun ulosannissa on pikkusen toivomisen varaa, niin mun mielestä on erikoista, että ei voisi ehdottaa teatterille aikaa, jolla palvelta sen teatteriasiakkaita paremmin – mutta kansalliselle raideliikenneverkostolle voidaan esittää kaikkien aikataulujen muutosta sen takia, että joku pääsisi Tampereelta Hämeenlinnaa itselle sopivaa aikaa. Puuttupa keskustelu eräs julkisen liikenteen ammattilainenkin. Kyseinen kaveri työskenteli ilmeisesti linja-autoyhtiö Paunulla. Hän sanoi seuraavaa. Meillä Paunulla oli jonkun aikaa 22 22-45 vuorot Tampere, Hämeenlinna, Helsinki välillä teatterivierata varten, ja se oli aina suht tyhjä. Ei ole vaikeata arvata, miksi VR ei ole kattonut tarpeelliseksi piettää tuota edellistä vuoroa voimassa, jos siellä ei vaan yksinkertaisesti ole asiakkaita. Mutta rautalangastakaan kansalainen Zetalle ei saa väännettyä, että miksi tyhjiä busseja, tyhjiä junia ei kannata ajella. Kansalainen Z vastaa, että olen autoton, siksi julkinen liikenne on minulle tärkeä. Nyt on pakko etsiä vaihtoehtoja. Ja toinen kansalainen Z Ennen oli helppo käydä Tampereella moikkaamassa kavereita ja tulla takaisin vikalla junalla noin kello 23. Niin, voi että. Se on ollut ennen niin kivaa, kun ei ole itse tarvinnut ottaa vastuuta mistään. Että eikö joku nyt voisi ottaa tätä mun kivirekeä ja vetää sitä mun puolesta, kun mä en ollenkaan haluaisi ottaa vastuuta mun omista elämänvalinnoista. Jos sun täytyy päästä vaikka harrastuksiin, mummolaan, ipitsalle tai vaikka pornaisiin, niin järjestäpä itene kyyti sen sijaan, että vaadit jonkun muun maksaa laskun. Olisiko sitä voinut pyytää vaikka autoa jostain lainaksi, ehkä vuokrata auto. Facebook on täynnä kimppakyytiryhmiä tai sittenhän sitä olisi voinut vaikka paikallisten teatteriharrastajien kanssa yrittää organisoida jonkinlaisia kimppakyytijuttuja. Tässä tulonsiirto- ja tukihimmeleistä kokoonkurssitussa yhteiskunnassa monella on kehittynyt sellainen persona, että aina kun tarttisi jotain, niin vaaditaan yhteiskuntaa apua, eli joku muu maksaa se lasku. Tämä sama mekanismi on aivopessu ihmiset kuvittelemaan, että valtiolliset monopolit ja kartelit olisivat jotenkin erityisen hyviä ja tehokkaita tuottaa palveluita. Mutta tosiasia on se, että onnibussit, halpalentoyhtiöt ja niiden pakottama markkinakilpailu on pakottanut vanhat kartelit laskee hintoja ja parantaa palvelua. Ennen esimerkiksi Pendoliinolla maksoi yhteen suuntaan Oulusta Helsinkiin 80 euroa. Nyt VR myy 10 tai 15 eurolla lippuja. Matkahuollon alaiset linja-auto-operaattorit oli aivan tuhottoman kalliita, jotain 60 yhteen suuntaan. Nyt Oulusta Helsinkiin pääsee kympillä tai kahdella bussilla. On ihan kiistottoman selvää, että monopoliyhtiötä ja kartelleja ei tässä maassa pitäisi enää sietää. Älkääkä ymmärtäkö väärin. En mä halua kansalainen Zetalle mitään pahaa, joten älkää menkö Twitteriin räkyttään tai lähetelkö mitään törkyviestejä kenenkään perään. Ei he ole syyllisiä, vaan uhreja. Hyvinvointivaltion uhreja, jotka on kasvatettu ulkostaa oma vastuunsa elämästään julkisyhteisölle tai valtiolle tai yhteiskunnalle, eli jollekulle muulle. Ja kun niin moni suomalainen ei halua ottaa vastuuta omasta elämästään tai edes kulttuuriharrastuksestaan, niin me on päädytty järjestelmään, jossa joku muu on äänestetty maksaa herran terttujen päähänpistot ja oikut. Kansalainen Jet odottaa, että hänet talutetaan kehdosta hautaan, mutta nyt alkaisi olla korkea aika herätä siihen tosiasiaan, että ei meillä ole jumankautta varaa jokaisen yksilöllisiä oikkuja ruveta maksaa veronmaksajien rahoilla. Eikä julkisen sektorin tehtävä todellakaan ole maksaa kenenkään matkoja harrastuksiinsa. Jos tämä video resonoi sussa, hyvässä tai huonossa, niin muista kommentoida, peukuttaa ylös tai alas ja sosiaalisessa mediassa voit tulla vaikka Redditiin tai Facebookiin kommentoimaan. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.